السلام علیکم ویورز کیسے ہیں جی آپ لوگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوں ویورز آج ولاگ سٹارٹ کرتے کرتے بہت ٹائم ہو گیا ساڑھے تین ہو گئے ہیں اور میں ابھی ٹیوشن جانے والا تھا چھٹی بھی نہیں ہے تو بس نکلنے والا تھا لیکن آج کیا ہوگا کریں گے انشاءاللہ کچھ اچھا ہی کریں گے لیکن واپس آتا ہوں پانچ بجے تک آ ہی جاؤں گا آج جلدی بس آنا جانا ہی ہے تھوڑا سا ہی ہے کام شام میرا تو باقی کل کر لیا تھا تو بس اسی کے ساتھ ساتھ اس ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اسٹارٹ اور لائٹ کا آج بہت بڑا ایشو تھا یار کل رات کو بارش ہوئی ہے نا جب آپ کو کیا پتا پتہ نہیں آپ کی سائڈ پہ ہوئی ہے نہیں دس بجے ہوئی ہے بارش دس بجے لائٹ گئی ہے اور صبح دن کو دن کو دو بجے لائٹ آئی ہے سوچ لیں کتنا دس اور دس بارہ اور بارہ گھنٹے اور بارہ میں آپ پلس کر لیں جی دو چودہ اور سولہ گھنٹے ہماری لائٹ نہیں تھی سولہ گھنٹے لگاتار تو بس پھر اس وجہ سے بڑے ڈسٹرب تھے موبائل کی چارجنگ وغیرہ بھی نہیں تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ اس ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ سٹارٹ لائک شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ ولاگ ہوتا ہے یہیں پہ سٹارٹ تو آ چکی ہے جی شام تقریباً سات سات ہونے والے لیکن اندھیرا ہو گیا آپ کہہ رہے گا ولاگ نہیں بنائے گا بھائی یار ابھی میں نے ایک جگہ پہ جانا تھا اگر وہاں پہ لوگ میں اینڈ نہیں کرتا چلا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں اینڈ کر دوں گا لیکن میں جس چیز کا ویٹ کر رہا تھا رات ہونے کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلتا ہوں بھائی آپ کو وہ چیز دکھاتا ہوں جی روی بھائی یہ ہے وہ چیز یہ کون کون کھڑا ہے بھائی یہ شام لوگوں کے پاس والی جگہ مسجد سامنے آج جواد چلیں سامنے جواہر یہ ہماری گلی تو نہیں ہے بٹ یہ پیچھے والی سائڈ ہے مسجد کے راستے میں آتے ہیں یہاں پہ بھی لائٹیں وغیرہ لگ چکی ہیں اب بھی اور لگیں گی جب پوری لگیں گی تو آپ کو دکھائیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی لگا رہے ہیں لڑکے شڑکے لائٹیں تو پورا یہ تیار ہو جائے گا تقریباً سائڈوں سے کور کر لیں گے اور گیارہ ربیع کو میں آپ کو سب دکھاؤں گا انشاءاللہ شاء تو ویورز یہ چیز تھی جو آپ کو دکھانی تھی اس لیے بلاگ اور ایکسٹرا آج ویسے بھی دل نہیں ہو رہا تو سیدھی بات ہے اور شاید میں ابھی بلاگ کو اینڈ نہیں کر رہا کہیں جاؤں تو گیا تو پھر میں اسی جگہ پہ آپ کو سیدھا ملوں گا تو باقی رستے شستے کا بلاگ کرنا نہیں ہے میں نے تو گیا تو اگر گیا ابھی کچھ چانس نہیں ہے تو بس دیکھتے ہیں ابھی گئے تو پھر آپ کو وہاں پہ ملیں گے ورنہ بلاگ کی میں ملیں گے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں جاؤں گا اور اگر نہ گیا تو بلاگ اینڈ ہو جائے گا میں گیا ہوں یار میں ابھی ابھی واپس آیا ہوں اصل میں میں نے جانا تھا میلاد تھا ایک ادھر جانا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی تھوڑا لے جاؤں گا تو بارہ ربیع الاول بھی آنے والی ہے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ بارہ ربیع الاول ہے تو چلیں بلاگ تو ہم نے نہیں بنایا میں اچھا ریزن بتانا گیا ہوں آگے بات نہیں بتائی گیا ہوں لیکن پھر پتہ ہے جب وہاں پہ پہنچو انہوں نے موبائل نکالا کہ چلو ویڈیو دیکھا پاکٹ خالی موبائل نیچے موبائل بھول گیا تھا آپ کا بھائی یار گھر پہ تو موبائل میں مطلب بھائی سے پوچھا ہے ساتھ ہے ایک مطلب دوست بھائی کہتا ہوں میں تقریباً اس سے پوچھا میں نے کہا تیرے پاس ہے وہ کہتا ہے میں تو موبائل رکھتا رکھا ہی نہیں ہے مطلب آج تک پرسنل نا تو میں کہا یار چل اس کے وہ اس کا موبائل ہوتا ہے تو ادھر ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کر لیتا نہیں بنی پھر تو میں پھر بولا چلو یار کوئی بات نہیں پھر گھر آ گئے ابھی ابھی ہیں ابھی تقریباً ٹائم سونے کا ہی ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس ولاگ کو کرتے ہیں پھر اینڈ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں جیسا بھی بنائیں یار ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا لائک کر دیں اللہ حافظ